જાવામાં મેથોડ ઓવરલોડિંગ પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું મેથડ ઓવરલોડિંગ શું છે અને મેથડને ઓવરલોડ કરવું અહીં આપણે વાપરી રહ્યા છીએ ઉબુન્ટુ આવૃત્તિ 1110 ઓએસ જેડીકે 16 એક્લિપ્સ 370 આ ટ્યુટોરીયલ અનુસરવા માટે તમને ખબર હોવી જોઈએ મેથડો કેવી રીતે બનાવવી અને એક્લિપ્સ ના ઉપયોગ વડે જાવામાં કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડ કરવું જો નથી તો સંદર્ભિત ટ્યુટોરિયલ માટે અમારી વેબસાઈટનો સંદર્ભ લો મેથડ ઓવરલોડિંગ શું છે એક ક્લાસમાં સમાન નામથી બે અથવા વધુ મેથડોને વ્યાખ્યાયિત કરો તે ક્રમમાં અથવા પેરામીટરોના ટાઇપમાં અલગ હોવા જોઈએ આ મેથડને ઓવરલોડેડ મેથડ્સ કહેવાય છે તે પ્રોસેસને મેથડ ઓવરલોડિંગ કહેવાય છે હવે જોઈએ મેથડને ઓવરલોડ કેવી રીતે કરવું એક્લિપ્સમાં મારી પાસે એડિશન ક્લાસ છે ક્લાસની અંદર આપણે બે ઇન્ટીજર વેરીએબલો જાહેર કરીશું તો ટાઈપ કરો ઇન્ટ એ ઇક્વલ ટુ 10 અને ઇન્ટ બી ઇક્વલ ટુ 5 બે ઇન્ટિજરોને ઉમેરવા માટે મેથડ બનાવીએ તો ટાઈપ કરો void add કૌંસ છગડિયા કૌંસમાં ટાઈપ કરો system dot out dot println કૌંસમાં a પ્લસ b તો આ મેથડ આપણને બે ઇન્ટીજર વેરીએબલોનો સરવાળો આપે છે ચાલો બીજી એક મેથડ બનાવીએ જે પેરામીટર લે છે तो टाइप करो void add two numbers કૌંસ मा int num1 કોમા int num2 ત્યારબાદ मा system dot out dot print ln num1 plus નમ2 તો આ મેથડ આપણને બે વેલ્યુનો સરવાળો આપશે જે આ મેથડમાં ટેસ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરે છે ચાલો ક્લાસનું ઓબ્જેક્ટ બનાવીએ અને મેથડો કોલ કરીએ તો મેઈન મેથડમાં ટાઈપ કરો એડિશન જે ક્લાસ નામ છે obj equal to new addition કૌંસ અર્ધવિરામ ત્યારબાદ ઓબીજે ડોટ એડ અને O B J dot add two numbers કૌંસમાં આપણે બે આર્ગ્યુમેન્ટ પસાર કરીશું ધારો કે જો આપણે ફ્લોટિંગ પોઇન્ટ વેલ્યુ પસાર કરીએ છીએ તો ટાઈપ કરો 2.5 અર્ધવિરામ અને ઇન્ટિજર 3 આપણને એક એરર મળે છે જે દર્શાવે છે the method add two numbers int comma int of the class addition is not applicable for the argument double comma int તો આપણે શું કરીશું કે મેથડમાં ઇન્ટ ના બદલે ડબલ આપીશું તો ઇન્ટ ને ડબલ થી બદલો ફાઈલ સંગ્રહિત કરો આપણે જોઈએ છીએ કે એરર ઉકેલાઈ ગઈ છે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે જાવા આપમેળે એટલે કે ઈમ્પ્લીસીટલી ઇન્ટ ને ડબલ માં બદલે છે તેથી અહીં આપણે ઇન્ટિજર આર્ગ્યુમેન્ટોને પાસ કરી શકીએ છીએ હવે પ્રોગ્રામને સેવ અને રન કરો આઉટપુટમાં આપણે બે ઇન્ટિજર વેરીએબલોનો સરવાળો જોઈએ છીએ અને બે સંખ્યાત્મક આર્ગ્યુમેન્ટોનો સરવાળો જે આપણે પાસ કર્યા છે હવે આપણે જોઈએ છીએ કે બંને મેથડ સમાન ઓપરેશન કરે છે તફાવત એ છે કે પ્રથમ મેથડ પેરામીટર ધરાવતું નથી જ્યારે કે બીજી મેથડ પેરામીટર ધરાવે છે તો આવા કિસ્સામાં જાવા આપણને મેથડ ઓવરલોડિંગનું પ્રદાન કરે છે તો આપણે શું કરીશું કે બંને મેથડોને સમાન નામ આપીશું તો એડ ટુ નંબર્સ ને એડ થી બદલો અને અહીં પણ બદલો આપણે સમાન ઓપરેશન સાથે એક વધુ મેથડ વ્યાખ્યાયિત કરીશું તો ટાઈપ કરો વોઇડ એડ અને કૌંસમાં ઇન્ટ ન1 અલ્પવિરામ ઇન્ટ ન2 અલ્પવિરામ ઇન્ટ ન3 તો આપણે ત્રણ પેરામીટરો આપ્યા છે પહેલું કર્લી કૌંસમાં સિસ્ટમ ડોટ outprintln કૌંસમાં ન1 પ્લસ ન2 પ્લસ ન3 આમ આ મેથડ ત્રણ ક્રમાંકોનો સરવાળો આપશે ચાલો આ મેથડને કોલ કરીએ તો ટાઈપ કરો ઓબીજે ડોટ એડ 1 અલ્પવિરામ 5 અલ્પવિરામ 4 સેવ અને રન કરો આઉટપુટમાં આપણે ત્રણ ક્રમાંકોનો સરવાળો જોઈએ છીએ જે 10 છે તો પેરામીટરો પર આધાર રાખીને જાવા કમ્પાઇલ વ્યવસ્થિત મેથડને ઓવરલોડ કરે છે તે પાસ થયેલ ક્રમાંક અને પેરામીટરના ટાઇપને તપાસ કરે છે તો પ્રોગ્રામ તરીકે આપણને ન તો મેથડ નામ વિશે કે ન તો આર્ગ્યુમેન્ટનું ટાઈપ અને ક્રમાંકની સંખ્યા જે આપણે પસાર કરી હતી તે વિશે ચિંતાની જરૂર છે વધુ એક મેથડ બનાવીશું જે સ્ટ્રિંગની જોડણી કરે તો આપણે હજુ એક ઓવરલોડ મેથડ બનાવીશું ટાઈપ કરો વોઇડ એડ સ્ટ્રીંગ s1 અલ્પવિરામ સ્ટ્રીંગ s2 કર્લી કૌંસમાં system dot out dot println કૌંસની અંદર S one plus S two અને આપણે આ મેથડને કોલ કરીશું તો ટાઈપ કરો ઓબીજે ડોટ એડ કૌંસમાં ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં હેલો અલ્પવિરામ ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં સ્પેસ વર્લ્ડ હવે પ્રોગ્રામને સેવ અને રન કરો તો આઉટપુટમાં આપણે જોઈએ છીએ હેલો સ્પેસ વર્લ્ડ આમ બે સ્ટ્રીંગ આર્ગ્યુમેન્ટો સાથે એડ મેથડ સ્ટ્રીંગને જોડાણ કરી આપે છે ધારો કે હવે આપણે એડ મેથડને રિટર્ન ટાઇપ સાથે જાહેર કરીએ તો ટાઇપ કરો ઇન્ટ એડ કૌંસમાં નો પેરામીટર અને કર્લી કૌંસ આપણને એક એરર મળે છે જે દર્શાવે છે duplicate method add in type addition આ એટલા માટે કારણ કે આપણે પહેલાથી જ એડ મેથડને કોઈપણ પેરામીટર વિના જાહેર કરી છે તો યાદ રાખો કે મેથડ ઓવરલોડ